فيات فيورينو واحد la catégorie عمرنا هضرنا عليها ديال professionnel وواحد الحاجه راه بزاف ديال الناس في المغرب تيقلبوا على هاد الطوموبيلات الشركات والناس لي professionnels غنحاولوا نهضروا على المزايا اللي فيها والحاجات اللي ما عجبونيش انا فيها حيت انا الطوموبيل هذه مجربها عندي دابا شي شي 3 مورا 4 موا نعطيكم كاع الحوايج اللي عجبوني والحوايج اللي ما عجبونيش فيها ليكستيريور باينه كتشبه النيمو وبيبر كاروسري وحده لي جونط فيها 15 بوس بارشوك بلاستيك ديال تمارا لاريير هو اللي مهم عندنا بزاف يعني نشوفوا الكوفر فيه جوج بيبان كيتحل وكيتبلوكا هنايا حتى هذا كتبلوكيه الكفر راه ما كبيرش بزاف واني راه قاضي غراض واني ممكن تكبروا تتحيد هذه وتتنعس الكراسه mais كاين واحد المشكل واحد الحاجه ك dérange هي ملي كتبغي ترد الكراسه les ceintures تيبرزطو خصك دائما تدفعهم انا ك dérange ني بزاف هاد القضيه هادي غنركبوا اللور نشوفوا البلايص ديال اللور واش confortable بعدا كاين l'espace. ها آه، كاين l'espace. حتى البلاصه ديال الوسط زعما confortable ما كاين حتى شي مشكل ويرفع غير باب واحد هذا الباب هذا كيتزاد en option. Je pense واقيلا 5000 درهم ها آه هي كاين espace آه هنا ما عندك زجاج كيتحلها بهذه الطريقه هذه في les deux côtés تا هما هنا البلاصه ديال الكوندكتور تا هي كونفورتابل آه tableau de bord simple plastique آه حاجه ديال الخدمه l'écran راه غير تزاد كيكون فيها poste عادي اول حاجه غنبداو la position de conduite هي راه عاليه آه mais صراحه كونفورتابل ضربت بها طريق طويله donc نعطيكم انا على حساب ليكسبيريونس ديالي اللي دوزت مع الطوموبيل اللي كنستعملها للخدمه موتور فيها 1 لتر 3 75 آه، ديال الخيل هذا من من الحوايج انا اللي ما عجبوش انا اللي ما قنعتنيش الطوموبيل جاتني ثقيله وجيت اوبليجي درت لها روبروغراماسيون اللي غيسولني في كازا عند اشرف باور كونسيبت نخلي لكم انستغرام ديالو Normalement, un moteur euh, plus plus couple qu'il coupe le tambour. Je vais tenir euh, les accélérations d'ici là. Ouais, les détails de euh, le volant, le volant réglable qui est là au Le compteur d'ici hein. qui a les informations. il y a le bouton hein, à droite qui a accès les informations l'autonomie, la consommation, les trajets, qui est la consommation A ou B. كتر على حسب داكشي اللي بغيتي من الحاجات اللي مزيانين هي آه، البومون فيتاس طالع عندك جاي عندك المهم آه، آه، ما معذبش قريب لا كودوار ما كانش فيها غير ستو ليكرون ما فيهاش هذا ليكرون انا اللي زدتو donc كاين les accessoires ديالها الا بغيتي تقلب في المارشي كتلقاهم par exemple les tapis ديالها كاينين les barres de toit حتى هما poste تقدر تلقاه دير caméra de recul هادشي ممكن يتزاد هادشي كامل l'utilité راه كما قلت لكم ال coffre ديالها صغير ملي كتنعس les sièges آه، كاين l'espace المهم انا كافياني يعني. الناس اللي ما شي حاجه كثيره وداك الشيء وحيت هي من صغيره كيفين الناس اللي تيهزوا غير شي حاجات ماشي ماشي فولومينا ماشي حاجه كبيره وسهله في stationnement يعني tellement صغيره donc سهله ت garer يها في اي بلاصه آه les angles ديالها باينين donc ما تلقاش مشكل في stationnement في الطريق آه كاين الناس كيقول لك راه بحال الطوموبيلات كيكونوا خفافين انا essayer تها في الطريق هي pas problème غادي ب 120 ما كاين حتى شي مشكل المهم تنحس بها انا تنحس بها stable اه سينو بعدا على بلاص اريير وريتهم لكم كونفورتابل المهم آه من الحوايج انا اللي كان مهم عندي هي لا كليم خصها تكون فيها ضروري كليم مانيوال ملي كدور آه الفونتيلاتور الا بركتي عاد كتاكتيفا لا كليم حيدتي راه كتحيد هنا كاين آه سميتو البوطون ديال التيتريس على اليسر كاين باش كتطلع الضو تهبطو باش كتشعل لونتي برويا ديال اللور لي كوموند هنا اللي اللي حدا الفولون كل وحده كتكونترولي باش كتشعل بها الضو وحده ديال السوي كلاس ديال القدام وديال اللور المهم داكشي سامبل الطوموبيل فيها داكشي اللي اللي غتحتاجو صافي ما كاينش شي حاجه زعما اكسبسيونيل نهضروا على الموتور الموتور فيه 75 د انا تنجري شي شويه donc طالع لي حتى 5.9 عاديه une fois tu dépasses 120 الطوموبيل كتولي كتاكل الاثمنه normalement الطوموبيل هادي آه، ما فيهاش couleur métallisée ما فيهاش هذاك الباب اللي من الجهه الاخرى فيها la clim وباب واحد وزاج اللور donc آه، طلعات بواحد 117000 درهم كلي اون مان بغيتي تزيد la peinture métallisée je pense واخا كتزيد 3000 درهم ولا 5000 درهم والباب 5000 درهم باب من الجهه الاخرى انا ما بان ليا سا سا سيغ الباب مسلك ليه باب واحد كما قلت لكم آه les défauts. اللي ما عجبونيش هي la puissance في الاول ما قنعتنيش plus آه ملي كتبغي تنعس الكراسه تهبطهم وتعاود تردهم كتلقى آه، la ceinture ديال ال sécurité ك déranger. هادشي اللي قليل بان ليا و les qualités اللي فيها الثمن déjà. هي ارخص حاجه كاينه في السوق أه plus. ال consommation المهم انا بالنسبه لل consommation كنجري شويه كتاكل عادي اما الناس كيقول لك la consommation ديالها مزيانه و stationnement اللي facile باش تستاسيونيها مع صغيره و les performances مزيانه دابا